Amen. Alléluia. Disposez l'esprit. Disposez l'esprit. Alléluia. On nous crie Alléluia. Papa qui est ciel là. Moi conscient. Ah! Que papa, j'en fin content. Alléluia. Wow! oui. fin côté, tout bien faire vive Hallelujah.

Papa, ma mon Jésus. feu, par ah, ah, ah, bah eh, eh. ma bon Dieu, elle m'a coupé, m'a côté, Jésus-Christ. Abawe, elle

cité de Dieu. Là-haut, cité bénie. Là-haut, plus nombreux fut c'est mon pays, ma mon bonheur. Là-haut, là-haut, cité de Dieu. Là-haut, cité bénie. Là-haut, plus nombreux fut c'est mon pays, ma patrie, mon bonheur. Là-haut, là-haut, là-haut, cité de Dieu là-haut, si tu es venu, là-haut, plus finesse, c'est mon pays, ma patrie, mon bonheur. Là-haut, là-haut, si tu es de Dieu, là-haut, si tu es plus c'est mon pays, ma patrie, mon bonheur. Là-haut, là-haut, si tu es de Dieu. La lieux. plus c'est mon pays, ma patrie, mon bonheur. Là-haut, la haut la haut cité de Dieu, papa. La haut cité de La haut plus c'est mon pays, ma patrie, mon Oh, là-haut, haut cité de Dieu. La haut la haut cité haut, plus haut que ça ça mon pays, ma patrie, mon Là-haut, là-haut, là-haut, cité de Dieu. Là-haut, cité de Dieu. Là-haut, plus haut que Finastel, ça mon pays, ma patrie, mon bonheur. Là-haut, là-haut, là-haut, là-haut, cité de Dieu, papa. Là-haut, là-haut, cité de Dieu, papa. Là-haut, cité de Dieu. Là-haut, plus on peut d'être. Ça mon Il ma patrie, mon bonheur. Là-haut, là-haut, cité de Dieu. de Dieu, là-haut, si t'es béni, là-haut, plus mon contineste, c'est mon pays, ma patrie, mon bonheur. Là-haut, là-haut, si t'es de Dieu, là-haut, si t'es béni, là-haut, là-haut, plus mon contineste, c'est mon pays, ma patrie, mon ah bonheur. Là-haut, là-haut, cité de Dieu, là-haut. La haut prison plus c'est mon pays, ma patrie, mon bonheur. Si là-haut, là-haut, cité de Dieu. Ah. La haut cité de ah. Là-haut, prison c'est mon pays, ma patrie, mon bonheur. haut cité de Dieu. Là-haut, cité de Dieu. haut C'est mon pays. La patrie, mon bonheur. C'est mon pays. La patrie, mon bonheur. C'est mon pays. La patrie, mon bonheur. C'est mon pays. La patrie, mon bonheur. C'est mon pays. La patrie, mon bonheur. C'est mon pays. La patrie, mon bonheur. C'est mon pays. La patrie, mon bonheur. Jésus, Jésus, c'est mon pays. La patrie, mon bonheur. C'est mon, c'est mon pays. La patrie, Amen. On nous prier Alléluia. C'est mon pays, ma patrie, mon bonheur. Mais pas que moi, marrer. C'est jour ma côté. Dans le ciel, l'île

amor.